and also a business premises, and no action has been taken by these police uh, officers against them. It is instructive that to date, nobody has been arrested over that invasion of the farm. Nobody has been arrested over the destruction of Spectre International factory by goons hired by the same Gachagua. The state cannot support to ban our activities on the grounds that it is protecting public property, while at the same time sponsoring the destruction of property in another corner of the city. So these demonstrations, as I've mentioned, are going to be peaceful demonstrations. Mr. Ruto, even today, has repeated that they are banned that is going to protect people's properties. We assure him there's going to be no destruction of people's properties. That is just an excuse. We assure Mr. Gachagua there will be no destruction of people's properties. Our people have been told to be peaceful. They're not even going to go to where people's places are. We're not going to markets. We're not going to shops. You say you're going to assemble at the Central Park in the city of Nairobi and march to the IBC headquarters and uh, present a petition there. March to the office of the president along Uhuru Highway and, and present a, a petition. And also go to the treasury buildings. There are no businesses along those streets. So therefore, nobody should come up with the excuse that they're going to protect people's properties tomorrow. They want to take this country to the dark days when people are not allowed to protest or to march. I invite them to see what's happening in France. Citizens have been demonstrating, buying tires on the streets in France, and they are protected by the police. They've been demonstrating in Europe, in, in, in Britain. They've been demonstrating in Israel. They've been demonstrating even in Japan. So we want to tell these people that Kenyans fought very hard to bring this new constitution. We will ensure that the provisions of this constitution are protected. The civil rights of the people of Kenya must be respected by whoever is in regime, unless they want to impose a kind of civilian dictatorship back on our people. Asante Nisana. End of the statement. Asante mtazamaji, bila shaka ni tarehe mbili mwezi Mei, siku ya maandamano uh, siku ambayo iliweza kutangazwa na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. Karibu hata hivyo katika awamu yetu ya gumzo la siku ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe e, mbili mwezi Mei mwaka 2023. Langu jina ni Ayubu Nyongesa, mwelekezi wetu akiwa Kelvin Kibet, mgeni eh, mgeni wetu hapa studio Samuel Juma. Samuel Juma mmojawapo wa viongozi katika uh, youth league, eh, eh, chama cha Ford Kenya kile na vile vile anafanya kazi katika afisi ya mama wa kaunti ya Bungoma uh, Catherine uh, Wambilianga alafu kando na hivyo vile vile ni mwanasiasa na mchambuzi katika masuala ya siasa ambayo tutakuwa tunazungumzia masuala mengi tu kuweza kuchambua kwa kina. Karibu sana mwenzangu Samuel Juma uweze kumsabahi mtazamaji wako? Asante sana mtazamaji wangu wa West TV. Mimi naitwa Juma Saman, wengi wananijua, kiongozi wa vijana kwenye chama cha Ford Kenya hapa Bungoma. Bado mimi ni mmoja wa wafanyakazi kwenye ofisi ya Mheshimiwa Catherine Wambilenga, nyumbani ni Tongaren constituency, Naitiri Kabuyefu ward. Yeah. Asante. Samuel Juma, leo siku rasmi maandamano kuweza kung'oa nanga kurejelewa tena. Uh, takriban imepita uh, karibia mwezi mmoja kabla maandamano yaweze kusitishwa uh, kufuatia agizo la Rais Daktari William Samoei Ruto kuweza kurai mrengo wa upinzani wafanye mazungumzo uh, walete bipartisan waweze kufanya mazungumzo mazungumzo ambayo yameishia kutoelewana. Basi mrengo Azimio la Umoja One Kenya umerejelea maandamano hii leo jijini Nairobi na uh, uh, kauli tulianza na kauli ya Raila Amolo Odinga uh, kiongozi wa upinzani katika taifa letu la Kenya, akizungumzia kuhusu maandamano ya leo akisema kwamba ni maandamano ambayo yatakuwa yanahusisha amani zaidi, hapata kuwepo visa vya uharibifu wa mali, hapata kuwepo visa vyovyote vya utovu wa nidhamu, akisema kwamba ni maandamano ya amani kuweza kushinikiza serikali kuangazia maslahi ya wananchi wa Kenya, kuangalia maisha ya wananchi ya Kenya. Kumbukwe kwamba tu jana Uh, uh, wengi wengi wa wafanyikazi waliweza kulalama sana, maanake walitaraji Rais Daktari uh, William Samuel Ruto kuweza kuongeza uh, e, mishahara ile, lakini uh, ikawa kinyume, basi mishahara ikaweza kupunguzwa kwa asilimia kidogo e, japo kidogo tu, na nafikiri ni mojawapo ya masuala ambayo wanaazimio huenda wakajikita zaidi kuweza kushinikiza. Tuanze mwenzangu Samuel Juma, Azimio wanarejelea maandamano leo. Asante Aibu. Aibu, kuna wakati mmoja ukikumbuka vema, nikiwa hapa kwenye television nilisema mhm ajenda ya mzee haikuwa amani na hivyo sisi wote wale ambao tuko kwenye Kenya kwanza tumeona kwa sababu kama yeye alikuwa anataka kwenda maandamano washushe bidhaa za nini, bei ya bidhaa ya chakula, walikuwa wanasema unga unga. Sasa sijui leo watabeba nini, kwa sababu kama zile zile ajenda ambazo zilikuwa zinawapeleka huko kwa kwenye streets mm havo vitu it imekuwa addressed already, lakini sasa bado tunaona mzee tena anaendelea anaenda kwenye street. Huyu mzee ndio ukisikiza ukifuatilia sana maongezi mm-hmm. ma, ma, ma, ma ya Mheshimiwa Rais alisema jana hatasukumwa au lazimishwa kupitia maandamano ati mtu akuje serikali wagawane serikali. Hapana, mm-hmm. yeye mwenyewe alisema, na yeye unajua rais amemba muda, amempatia muda mrefu sana kelele yote yenye mzee alikuwa anafanya Nairobi, anafanya huku, kila mahali ukipita ilikuwa discussion ni mzee. So rais alikuwa amenyamaza. Yule mtu ambaye alikuwa anaongea sana alikuwa ni naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Kajagwa So rais alikuwa amempatia muda, ndio maana wakaketi wakaamua both side wakuwe na ile process ya bipartisan jinsi ulivyosema, lakini bado so wakati mzee ameona bipartisan, so akajua hii bipartisan inamaanisha there were some issues that will be addressed but sasa issue yake ya kuingia kwa serikali ila nusumkate hakuna mhm. kwa sababu ukifuatilia sana majority leader mheshimiwa Kimani Ichungwa alikuwa anasisitiza kitu moja zile ajenda wameweka kwenye meza kama hao pande ile ya Kenya kwanza ilikuwa ni kushusha bidhaa wa review hiyo maneno ya IBC lakini maneno hii ya kusema kuja mzee tukae pamoja hapana so I think mzee amefuatilia akaona, and then ukiangalia mzee sana wala ambassadors wake wengi aim yao kubwa ni wanataka share part of the the bread half of the bread it is not possible aiko serikali sasa hii serikali wacha tu hawa wafanye kazi yao ya ya opposition but hawawezi wa the country oh, of course let, let them do that duty eh, hiyo role yao iko waoversee serikali tunafanya nini kazi hii hiyo ndio kazi ya mzee lakini hawa leo wakienda street, nimesikia already mapema wameingia Nairobi town. Uh -huh. Acha waingie Aiba tukatai. Air Force and Navy. The hero Since commander wa polisi alivyosema wa Nairobi na county commissioners wote walisema ya kwamba if it is all about the peaceful demonstration and picketing it is in the constitution. Article 37 of the constitution inaruhusu kila mtu each and everybody has the right to demonstrate and picketing anywhere within the country because they are protected within the constitution. Uh -huh. But they must remember kuna mwananchi ambaye hana haja na maandamano. Uh -huh. Kuna mwananchi ambaye anajua hata faidika na kitu chochote. So let them have peaceful demonstration if they are going to town. The, the, the, the CBD iko na wafanyabiashara mbalimbali So kama mtaenda tu mtembee kwa amani, mfanye kama South Africa. Kama mnataka amani, mfanye kama South Africa. Waje kwa kiongozi wa upinzani Julius Malema. Yes, kama mheshimiwa Julius Malema. Uh -huh. Unatembea kama umeinua mkono ukawa umevaa vazi fulani, tembea kwa amani, toka enda pita, toka eh, fika, enda Haile Selassie Road, enda ufike mwisho, rudi hapo, endeni mpaka hapo hapo Outer Ring, mtembee, mkuje mkuje highway, mwende mwende State House pia kwa barabara, mkitembea kwa amani. Lakini mkijaribu kubeba sufuria, mkichukua mawe, unajua shida ya watu wengi, na ndio mimi nilikuwa hapa aibu nikasema most of the demonstrators wenye wana demonstrate today they are not the workers, they are not businessmen, those are the hired people. Like tell me, like this morning tunaambiwa tu watu already wamefika town CBD. How? Aibu itakuwaje? Lakini kuna uwezekano Mwenzangu Sami, kumbuka mrengo wa Azimio na mrengo wa Kenya Kwanza ni mirengo miwili ambayo ilikuwa na wafuasi wengi sana, hata kura ambazo walishindania ni kidogo sana. Ni maana kwamba uh, ni mirengo miwili ambayo iko na wafuasi. Iwapo wataitisha watu nafikiri wafuasi wao hujitokeza mara mingi, na tukiangazia tu uh, jinsi ambavyo mambo yalivyo uh, tuangazie ahadi za Rais Daktari William Samoei Ruto. Majuma mawili uh, yaliyopita aliweza kuzungumzia suala la kushusha bei ya unga, kuleta unga ambao tayari uh, uh, utakuwa ni wa bei nafuu, swala ambalo Wakenya wengi wanasema kwamba halijawahi tokea, hawajaliona kufikia sasa. Nafikiri Wakenya wakiona visa kama hivi, mwenzangu uh, sidhani kama watakuwa na nafasi ya kutoaswa wale wa uh, wafuasi zaidi wa, wa Azimio. Sidhani kama watakuwa na, na kila na nafasi yoyote ya kukataa uh, kuelekea maandamano. I think I, mimi nimesema hivi mm -hmm watu wengi ambao leo wako CBD wana demonstrate mm -hmm. those are the hired people and it's true aibu you can you, aibu wewe leo uko kazi hapa mm -hmm. kwa mfano leo uko kazi mm -hmm. na kama hujakuja kazi uko na biashara town uko na kitu cha kufanya mm -hmm unaenda kufungua duka yako kama wewe ni hoka unaenda unachukua hizo vitu za, za kuuza kawaida kama ni sweets kama ni ndizi kwa magari hapo kwa jam lakini mtu ambaye leo ameamka ameenda Nairobi ku demonstrate right you can't tell me that huyu mtu maybe ako na kitu cha kufanya mhm. hapana huyo ni mtu ambaye ameambiwa wewe leo tunakutana Nairobi hawa ni watu na uchunguzi mfuatilie wanahabari na waomba mfuatilie mzuri Fuatilia mzuri na tukue tusukue baya tuende pande hii, tuende pande hii. Fuatilia mzuri mnamtaangalia vizuri. Kuna watu ambao wamebebwa kutoka kaunti zingine uh -huh. wamewekwa Nairobi for demonstration, lakini hatuna shida. Mimi kama kijana, message yangu ni moja kwa vijana wenzangu uh -huh. tusikubali kutumika tena kama saa hii tumetumika 2017 uh -huh. ndio hii 2022 tumetumika 2027 inakuja tusikubali kutumika, na kama tunataka kutumika, mtu alete watoto wake kwanza, atoe nyumbani familia yake aweke huko street, achukue bibi yake. waje His excellence Raila Amolo Odinga achukue familia yake kwanza, aweke mbele. Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka achukue watoto wake wale ambao amepewa kazi East Africa kama mbunge, aweke mbele. Huyu Mheshimiwa Oparanya ako na familia kubwa sana, achukue hawa aweke mbele Kakamega, waende watupe mawe, awapeleke Nairobi. Mheshimiwa, nimeona Mheshimiwa Mwangi wa Irea the former governor. Na by the way, aibu kichungua, these are the leaders wenye wamekuwa viongozi, wamekula mishahara ya serikali, wamefanyia serikali kazi mrefu, kazi mingi, wako kwa pension, wanapata pension. Hawa ndio watu leo wanapeleka watu street wa demonstrate, wanapeleka kijana wa miaka 22 leo street, na yeye mwenyewe amefanya kazi ya serikali, ameritaya, ameomba kura, amepigwa kura, alafu haya after kura alikwanza alikuwa anafukuza retirement yake, akaomba kura akapigiwa kama governor, akapita tena mara mbili. So sasa yako kwa pension. Unajua huyu mtu kwanza ako tu na yani aende street, asipoenda street end mother atapata mshahara yake, ako na biashara yake. Sasa kijana yule ambaye ako na miaka 20 miaka 18 kupenda mpaka 30 inafaa wachunguze sana. Yule mtu ambaye anaamkia kwa Sandrif Brado akiamka akiambia vijana wewe eh, vijana leo ni leo asema kesho ni muongo. Wewe unaambia kijana asema kesho ni muongo na last born wako kwa Kenyatta University uko na zero balance. Kija, bibi yako kuna biashara ukiangalia account yake ni ya mamilioni ya pesa na unaambia kijana mdogo pale ambaye anakimbia na mawe kijana ambaye amemaliza form 4 kijana ambaye ako second year first year kama ile before ilikuwa ya Maseno you can imagine I best student ambaye mzazi wake amesacrifice mlipia school fees anapigwa risasi na kuuliwa kwa sababu gani mtu ambaye amekuwa kwa siasa tangu 1970 hadi saa hii amewania ame, ame urais zaidi ya more than 5 times lakini leo baada anachukua students kutoka Maseno, anachukua students kutoka hiyo University of Nairobi, anamweka street kutu, kutupa mawe, na huyo kijana anafaa akue shule, asome, aangalie maisha yake ya baadaye. Mimi kama kijana ningependa kuambia vijana wenzangu, kama vijana wengi ambao wamechukuliwa leo wako town Nairobi kudemonstrate bwana siku ingine masaa ingine unajiita mkutano unasema yes mimi napenda baba ama mimi napenda mtu fulani lakini sasa huyu mzee kando na hii siasa mimi nitakula nini kwa sababu hatutafanya siasa miaka yote tuko na familia ambazo maybe zinaweza kuhitaji baadaye ya hiyo ndio na mzee aachane nayo wacha sisi tunaomba amani aachane nayo atupatie apatie chance hii bipartisan alafu bipartisan ikifail, alafu sasa hapo ndio tutasema hapana, mzee sasa ameonewa. Lakini sasa kama ana withdraw from the from what they have agreed, kwani nini anataka hapo Nataka pia nyinyi muangalie, ningeomba wananchi kwa jumla waangalie pia. Nataka Sam kuulize swali. Uh, do you think bipartisan was the way to go? Ukiweza kuangalia Uh, we talking about uh, viongozi wawili ambao wako na ushawishi mkubwa zaidi katika taifa letu la Kenya. Hao viongozi uh, ukiuliza wengi watakuambia the two leaders they were supposed to sit down and talk na bipartisan nafikiri kidogo kuweza kuteua uh, labda uh, Kenya Kwanza, iteue wale ambao watawakilisha Azimio, iteue wale ambao watawakilisha. Nafikiri uh, kivyangu nitakwambia kwamba ah, vile vile bipartisan imechangia pakubwa zaidi mazungumzo haya kuweza kudorora, mazungumzo haya kuweza kutokuwepo kabisa, ndo maanake umeona uh, mrengo wa Azimio la Umoja wameweza kurejelea maandamano ambayo yalikuwepo, maandamano ambayo yamekuwa yakisitishwa. Na mwenzangu, nataka tuzungumzie kidogo, wewe kivyako unahisi kwamba bipartisan was the way to go, ama hao viongozi wawili Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa uh, Rais Daktari William Samoei Ruto wangeketi chini wafanye mazungumzo? Asante ah, aibu, aibu najua mhm. mimi sikatai mhm hao viongozi wawili wanafaa waketi chini. Lakini sasa haibu mimi nakuuliza. Mimi kweli tume tumekuwa kwenye uwanja. Kama juzi Arsenal na Man, na na Man City kweli. Mm Arsenal wameshindwa wame, wame kabisa na wakakubali. Unaona, wakakubali, lakini bado kama mmeshindwa, alafu still eh, nimetumia mfano tu, mfano tu, watu wa serikali bado hawajakubali, <laughs> mfano mfano tu, kwa sababu wameshindwa, lakini bado unapata mtu yeah. anasema hapana, sijashindwa hapa hao mm ni, ku, ni, rais wetu kusikatai ni rais na umepigwa nne moja na, nne moja alafu bado na insist mm sasa former premier amepigwa hands down mm-hmm. completely amekubali, ameenda kotini. Koti imesema mzee, hii hi, hi ni noma. Mm -hmm. Inua mkono upotee upotee. Mm -hmm. Alafu mzee baada ya kukubali akaenda huku. Wakati anamaliza tu anaitana na group tena ya watu wengine. yani Wakenya, Wakenya mi ningeomba Wakenya. Mm -hmm. Tujue hii nia ya huyu mzee ni nini hiyo tu but unajua hivi ikifika hapa siku ya nyani kufa <laughs> mswahili usema miti zote fanya nini uteleza mzee mambo yake kweli kabisa imeisha because Ah, pia yeye tunaona, tunaona tu miaka inasonga. Angetafuta mtu at least mtu alee huyo mtu Nyanza, at least huyo mtu akuja arudi kwa hizo miguu ya mzee, kwa sababu shwali umeenda kotini, koti imesema wewe umeshindwa, badala ya kukubali. Alafu then baada ya hiyo rais ametangazwa, mwenzako uliyekuwa naye kwenye azimio, the former president amekubali, amepeana stakabali za serikali, that is still You are insisting that hakushinda ah, hao alafu mimi unataka haibu tena mheshimiwa rais William Ruto ataenda kiti chini na mzee na mzee bado hajakubali rais ni, ni, ni, ni William Ruto mm -hmm. alafu wanasema ati anapeleka anapeleka zile proposal zake State House kuambia rais bei ya unga imepanda IBC lazima ifunguliwe servers alafu kwani mzee anafikiri kenya wajui unapelekea nani proposal zako. Mwenyewe anasema napelekea proposal rais aliye aliyeshinda kura, anapelekea proposal state house. State house nani yako state house? Ni rais. So kwanza tunataka mzee kwanza aite mkutano akubali, aseme mimi nakubali Ruto ndio rais, sawa akishakubali aambie watu wake wote wakubali. Wakishakubali hivyo na tuone kabisa. Mm. Alafu mzee sisi kama vijana wa mkono hapa chini tuseme basi kama huyu jamaa amekubali, sasa rais anaweza kaa na yeye. Hivyo ndio hata deputy president nani Rigathi kutoka anangojea. Mm-hmm. lazima walikuwa Lazima hizo kwamba kuna serikali, kuna mtu ambaye alikuwa na goodwill ya people of the people waka, akajakuliwa kubali sisi hatuna shida lakini leo aibu huwezi uenda huwezi ukaenda street ukasema huyu hakushinda kura kutaka server zifunguliwe servers gani servers zilifunguliwa wakati mlienda kotini mkaonyeshwa hii mambo mngepinga hiyo masaa mzee hakuwa smart i think mwenye alimuadvise alimuadvise mbaya na ndio nakwambia mzee amezeeka mwenye alimuadvise hakumwambia mzuri angekataa wakati ilienda kotini wakati koti rule tu safari moja, mzee hiyo siku angekataa, hata angeenda angeita presa aseme mimi sikubaliana na hii maneno ya koti, lakini yeye alisema tumekubaliana. Alafu naibu wake huyo Martha Karua ambaye hata hana MCA kwa constituency huko Kirinyaga, hata hana mbunge wa wanak angeitana huko aseme sasa sisi tumekataa tume, hatukubaliana na hii maneno, sisi tunachukua hii mwelekeo, angeanza ma, maandamano ya wakati lakini sasa wakati alikubali maneno ya koti akajua alikubali alikataa japo akasema atatoa mwelekeo uh, kwa wafuasi wake. Alisema kwamba uh, japo koti imeweza kutoa uamuzi wao kama Azimio hawakubaliani na ule uamuzi, akisema kwamba uh, watatoa mwelekeo kwa wafuasi wa Azimio. Aibu mzali kubali hiyo maneno walikubali wakanyamaza. Oh, unajua 2017 aibu, tutakuwa hapa na wewe 2017 <laughs> mzali hiyo wakati tu, wakati walitangaza hivi pap, mzali akakataa, tukakuwa na rerun by election hapa. Mhm. Sisi tulikuwa hiyo wakati tulikuwa resist. Mhm. Mimi nilikuwa mimi nilikuwa kwenye mstari wa mbele nikiwa na mama mhm. na mheshimiwa senator hapa, mheshimiwa Wetangula, tukienda Mombasa na tukuchukua huyo mzee. Mzee alikuwa amekataa resolve akasema yeye hawezi kubaliana na hiyo maneno, na ndio maana tukaenda 2017 2018 2019 akaitwa akapewa mkono akatulia. Sasa hii alikuwa amechora mzee alikuwa amechora, akaona hii mambo, acha ni kwanza nikubali kidogo, alafu nitakataa nipeleke mkono. Hapana, uongozi hai uongozi hai umebadilika, uongozi kwa mikono ya vijana. Wale kijana kama William Ruto, kijana ambaye anatii Mungu, unajua kama unatii Mungu, rais mwenye anatii Mungu, wakati mwingine unatii Mungu kidogo, lakini kuna wakati mwenye unatii Mungu, lakini unaona pepo ingine hata ukiombea haiwezi enda kwa maombi, aibu lazima pia ukazirike kidogo. Na ndio unaona juzi alisema hao watu watajua mimi ndio commander in chief. Unajua lazima tu wajue bwana, huyu jamaa ndio rais na ndiye ako na bidhaa zote, anaweza sema leo ni hapa, leo ni hapa, atukatai sheria inaruhusu mzee ku demonstrate lakini kama ati biashara itaharibika town ati kwa sababu ya huyu mtu ambaye amekuwa siasa hii miaka yote aibu. Mimi namheshimu ni mzee, amekuwa kwa siasa, akienda siasa mimi sikuwa, lakini mbona <laughs> kwa nini hana kijana hata mmoja mwenye amelea mwenye atasema sasa huyu at least anaweza rudi kwa miguu kwa sababu hakuna lazima pia tukubaliane na ndio kama aibu na ume, umefuatilia sana Mheshimiwa Premier Raila Amolo Odinga ako sahihi na you see anaumia kwa sababu he used to scatter people he divided and rule haezi lea Musalia Mudavadi the prime minister amekuwa kwa amele, amekuwa kwa mikono ya Raila Amolo Odinga Mheshimiwa Moses Masika Wetangula amekuwa hapo Mheshimiwa Rais mwenyewe amekuwa kwa hiyo mikono lakini sasa yeye ni mtu ambaye anachika anakushika wakati uko mzuri anakuja Bungoma anasema huyu Weta ndio mzuri Alafu wakati anamalizana na wewe anakuja Bungoma anawaambia huyo mtu sio mzuri. Lakini angalia William Ruto. He gathers the people together then he rewards the loyalists. Hivyo ndio anafanya. Angalia 2017 Rashid Diachesa, Rashid Diachesa alikuwa kwa mikono ya Raila Odinga. Akamtumia kabisa alafu baadaye akamfanya nini? Akamtupa. William Ruto akarokota huyo akaokota nani Rashid Diachesa. Ametembea na Diachesa mpaka akamfanya waziri. Huyu Raila bado ndiye amekuja akafuta tena Diachesa. Leo hii Angalia Moses Masikio tangu na ambaye ni spika wetu, wametembea pamoja baada ya kura. Leo hivi we are in 13, we are 13 command. Angalia Msalem Mudavadi ameumizwa na huyu mzee, wakati Msalem ndiye alikuwa mstari wa mbele, na ndio unaona sasa hata picha zingine zinapigwa mpaka una, unaona mheshimiwa mheshimiwa Msalem Mudavadi amekaa mpaka wanasema anaomba tu Martha Karua pia wabebe huyo mzee kwa muda wasikie uzito huyo, wa huyo mzee. Ingekuwa ati mtu at least anakumbuka watu wake, kwa sababu aibu. Unajua ya Mudavadi na Moses Masika Wetangula wangekuwa na Raila Amolo Odinga leo, huyo mzee angekuwa mbali, lakini wakati aliwatumia na akawatupa. So leo hii ana regret hata kukuja Bungoma hapa, anajua landing inakuwa shida kwenda Kakamega inakuwa landing inakuwa shida, kwa sababu wale vijana wake wenye alikuwa full soldiers wote aliwatumia na kuwaacha. Mheshimiwa Paranya peke yake, lakini sababu unajua Mheshimiwa Paranya ako na umaarufu Kakamega County, atukatai lakini watu wa Kakamega wanajua, walimchagua kama governor, alikuwa waziri, alikuwa mbunge, akakuwa waziri, akamchakua kama governor 2013, amempea governor 2017, so tamu yake imeisha. So we need fresh blood pia kuwa on table kudiscuss ile kama kina Malala kileo Malala hapo. Hao ndio sasa tunataka kuongelea watu wa Kakamega, pia watuambie hawa ndio vijana sisi tunataka tunataka huo ndio msimamo wangu wa aibu. Mimi huko nikiwa hapa mara ya kwanza interview mimi nilikuwa mzuri sana aibu. Mm -hmm. Nilisema mimi ningeomba Raila Amolo Odinga aitwe karibu waongee. Mhm. Lakini sasa wakati tumeona ameitwa mhm. baada na mzee anakuwa ana, ana, ana, kichwa ngumu, unataka tufanye namna gani aibu? Mhm. Hatuwezi kubali. Yeah. Lakini Sam, eh, unahisi kwamba serikali ya Kenya Kwanza kwa njia moja ama nyingine imefeli, ndio maanake E, japo maandamano wengi wanayakashifu, lakini utapata kwamba asilimia, e, asilimia nyingi ya Wakenya e, asilimia tisini ya wafuasi wa Azimio wana ya ama wanayaunga mkono maandamano yale. Utapata asilimia kama tano ya wafuasi wa Kenya Kwanza wanaunga mkono. Kwa nini nasema hivi? Kufuatia na, ah, na hali ambayo inashuhudiwa sasa hivi, hali ya uchumi mishahara kuweza kupunguzwa, maisha kwenda eh, kuweza kwenda juu, na ni kinaya sana na uh, ahadi alizotoa Rais Daktari William Samoei Ruto wakati wa kampeni. Manake Wakenya walipomchagua walitaraji kwamba huenda basi eh, huyu rais ambaye tumemwona mcha Mungu, huyu rais ambaye ametoa ahadi hizi zote tele, basi huenda kawa ndo mkombozi wa maisha yetu ambayo kidogo eh, ama uchumi wetu ambao kidogo unazidi kuzorota. Unahisi kwamba eh, vile vile serikali imefeli kwa njia moja? Uh aibu mimi siwezi sema serikali maybe imefeli kwa mhm. sababu aibu ni mapema. Mhm. Sasa tuko na miezi ngapi? Mwezi wa nane juzi. Sasa tuko na miezi ya mwaka haijaisha aibu. So siwezi sema tumefeli. Sema tu labda tuna kuna vitu ambazo zimewekwa, mikakati zimewekwa. Mhm. Mambo yanaenda kubadilika aibu. Azimio wala ambao wanajielewa aibu, wala ambao wanajielewa mzuri wameona mwelekeo kwa sababu uwezi ukaniambia hatuwezi tukakuwa tumechukua uongozi juzi. Hii ni hii aibu one mhm. hii unajua hii hii tumechukua aibu hii uongozi ndio tumechukua juzi. <laughs> Yes. Una, unaona ukiangalia hata ukiangalia ukiangalia kwa kwa runinga yako utaona mzee Friends Atwoli. <laughs> unaona Atwoli already alikaa akapiga hesabu akachora akasema hapa hey. Eh. nisipojipanga hawa wafanyikazi watanitimua kama SG. Siasa mchezo. so, no, hii uh-huh. mzee ambaye alikuwa anakaa karibu na Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Mm-hmm. Sasa yeye anakaa karibu na Raila. Unajua power power is sweet eh, nani eh, aibu. -hmm. na usipojipanga hii serikali inaweza kuweka mali mbaya mm -hmm. so mimi sikatai aibu serikali haijafeli lakini sema kuna mikakati imewekwa maybe tunaweza kuwa hatukubaliani kuna tunaweza we, we can divide ideologies the political nini ya ideologies but one you must remember aibu that mm -hmm ndio uingie kwa serikali. Kenya ni kubwa, mm -hmm. ukae upange, uweke maziri wako, uanze kupanga mikakati. Kuna project ambazo zilianzishwa na, na former premier na former president Uhuru Kenyatta, lakini sasa alikuwa na handshake na mzee. Mzee alikuwa anaambia usifanye tena maendeleo, maendeleo mingi peleka Kisumu. Alikuwa anamwambia hivyo, hiyo ndio advice alikuwa anaambia mzee. Mzee alikuwa anaambia maendeleo mingi peleka Nyanza, kwa sababu wale watu wa Nyanza wame, wametupa mawe ya kutosha. Na ukienda za hii Kisumu airport, aibu unaenda unafikiri umeland Nairobi JKA ukienda huko kwa port wametengeneza. Unajua mzee anajua sasa hii project zilianzishwa Kisumu ati zitasimama. Those project zilianzishwa Kisumu. Huyu rais wetu ni mcha Mungu. Aweki makasiriko kwa roho. Hiyo project ziko Kisumu ataenda kumalizia. Je, ziko Homa Bay uliona akitembea juice Hata sasa shida ya watu wetu wa Migori. Rais akienda ku launch zile project zilibaki wanatupa mawe bwana. Lakini mimi nashukuru. Unaona governor sahi wote kila mm -hmm. gavana ukiangalia mm-hmm. Simba, Arati, Kisii mm-hmm. ndio nimekwambia uongozi umebadilika, politics kabisa imechange. Mm-hmm. Ukiangalia Simba, Arati ndio alikuwa mtu ya mbele kabisa huko tukiwa Takoret huko wa mzee, mm -hmm. lakini sahi wana realize no, I am the governor, people have elected me kazi yangu ni nini? mm -hmm. Lazima nitafute rais nikae naye karibu, tufanyie watu kazi. Mzee ana aibu, ukiangalia previews za mzee zote hauwezi ukaona tu mbunge ambaye vile ati mbunge kijana kijana ambaye ako na msimamo na maendeleo ambaye ameweka ajenda za watu. Hapana, utaangalia retirees Ukiangalia mzee ako tu na retirees wenzake. Ukiangalia mzee ako hapo, retiree wake mmoja ni Martha Karua, retiree wake mwingine ni Eugene Wamalwa, retiree mwingine ni Mwangi wa Iria, retiree mwingine ni huyu huyu Oparanya. Wako hapo karibu. Those are retirees. They are trying to protect their pension mimi hivyo ndio kijana atasema hivyo, lakini kama kijana mimi aibu, siwezi nikasaidia mtu ku protect eh, nini pension yake, <laughs> na mimi sina mishahara Alafu tu ai maneno ya mishahara yetu venye umesema rais ame kukatwa ndio. Mimi kama mimi ni mmoja wa wafanyikazi kwa serikali uh mhm. -huh. So mimi ningependa kusema hiyo hiyo hapo mimi ndio nalia kidogo, labda nime nakatwa, na lakini aibu kichunguza sana. Kuna watu ambao wamefanya kwa hii serikali miaka, hata wengine wanaelekea kuretire uh mhm. -huh. lakini hata wajajenga manyumba nyumbani kuna wengine ambao unajua sasa rais akikuja na hii agenda akona akona mpango. Na wacha tumpatie tuangalie mpango wake ukoaje. So tukimpatia like sasa amesema ataanza kukata sisi tuone kama anasema anasema hii 2.5% itaenda pande hii itusaidia namna gani. Sisi ni binadamu hai tunangojea tuone kweli huyu mzee anachora namna gani. Kwa sababu ukiniambia na NHIF wangu lakini pia it was not fair. mm -hmm. It was not fair. mm -hmm. Mama mboga hapa Kienga, akienda hospitali pale NHIF analipa 500. Ai, it's not fair. Mm -hmm. Alafu mimi mfanyikazi wa serikali at mbunge at mbunge analipa analipwa 1 point something. Mm -hmm. Alafu pesa yake kikatwa yote anapata shilingi 1800 hapo. Alafu yeye pia akialipe 500 ati alafu mama mboga hapana. Rais mimi nakubaliana na yeye hapo. Mm -hmm. Hapo nakubaliana na yeye, wacha huyo mama mboga mwenye hana kazi mwenye ana mwenye anatumia at least hey, tukue rate moja. Huyo mimi mwenye napata mshahara nisonge kidogo, alafu mama abaki hapa, alafu wote tupate tukienda hospitali tupate services zikuwe poa. Bora pesa zangu zenye zile zenye nakatwa, madawa iletwe hapa mhm. hospitali mm -hmm. nini county government zikose pesa mm -hmm. pesa yao waletoe ya madawa madaktari waongeze wa, waajiriwe watu wapate kazi unajua sasa tunajua hiyo pesa yetu ikikatwa huko pia haiendi mbali aibu inakuja tu, it is within us, inakuja tu. Sasa tuko na devolution naibu, hakuna mtu mwenye atakula pesa yako kama national government ina, ina, inapata pesa huko, hiyo pesa baadaye inakuwa devolved hapa county government. Bora tukue na governor ambaye pia anajielewa, tukue na senator ambaye anajielewa. Senator, hii pesa yangu haitakatwa huko, badala iletwe hapa, na yeye hawezi kuma hiyo pesa kuja hapa, afuatilie imekuja kufanya nini. Tuko na governor yako hapa, ni governor mchapakazi, lakini hata kama ni governor mchapakazi, lakini senator pia lazima akue chonjo amwangalie mzuri, kwa sababu anijue huyu jamaa, watembelee pamoja, a make sure kazi imefanywa, pesa zetu zimefanya kazi. Mhm. Huo ndio msimamo wangu wa ndio na, kuna wenzangu wengi ambao wanalalamika hiyo kitu, lakini tupatie rais muda. Yeye ndio rais aweze kakaa chini hai akachora vitu kama hizo, kama ana hesabu mhm. kama amechora na akona hesabu mzuri, tumpatie muda tuangalie, mhm. na kama ni, ni, ya, tutu, ni ya kutumiza tuko na haki ya kwenda pia kotini kupinga, kwa sababu kila mtu akona haki tuko na watu wetu. Tumeona Francis Atoli, unajua ama mwandamani ah, Unaona Francis Atoli, aibu kufuatilia Francis Atoli, unajua vitu kama hizi aibu. Ndio huyo mzee Francis Atoli, huyu mzee huyu mzee ndiye alikuwa anapinga sana, lakini jana you can imagine Francis Atoli alikuwa amekaa pale rais akisema workers they are going to do this this this, this. lakini still aibu mzee bado, bado. anasema mimi kama Francis Atoli na na naambia rais afanye kazi hiyo anafanya mzuri. Na, na pia, pia kimrai uh, eh, uh, eh, Raila Amolo Odinga kuachana na maandamano. You can imagine hayo. so, <laughs> so historia inabadilika hivi Mm -hmm. So unaona mfrenzi atuli zote tayari ni venye tu mzee ako na hesabu alifanya hesabu mzuri akichora hapo wakati wa wakati alikuwa anachora constitution ya Kotu. Mm. Huyu mzee ni mwerevu lakini inafaa kuwa ameenda nyumbani. Mm -hmm. Lakini kwa sababu hesabu zake anachora kabisa akiona huyu rais anakuja anaruka safari moja pap na hivyo ndio kusurvive in, in politics lakini siasa ya hii western mhm. huyu mm -hmm. mzee inafaa sasa saa hii a draw the line. Anajua kuna mahali inaweza kanyaga kama Bungoma sasa anajua weta sio mtu ya kuchezea. Asa yake kaka mega mzee anafaa anachora hesabu anajua eh huyu kama huyu jamani rais hiyo Sabini amechora lazima ni mheshimu, na ndio jana uliona Mfrancis Atwoli pia anasimama anasema rais mtukufu ni William Ruto na naibu wa rais ni Rigathi Gachagua. So amekubali kama Francis Atwoli amekubali, na ndiye alikuwa mstari wa mbele wa mzee. Mzee was waste time, akuje mara moja atume watu huku, atume aambie rais, rais pole, maneno mimi nimeachana nayo, tufanye kazi, amu advise wenye tutafanya kazi, lakini si hiyo kusema atuwaende wapeane mkono, hapana. Asante. Nataka tuangazie kidogo mwenzangu Samuel Juma, tuangazie hatima ya vyama uh, tanzu ndani ya muungano wa Kenya Kwanza. Tunazungumzia chama cha Ford Kenya, tunazungumzia chama uh, cha UDA, chama cha ANC, so vyama ambavyo uh, vimetokea ama um, haswa eneo la magharibi. Tuangazie kidogo hatima ya hivi vyama Ford Kenya, angazia ANC, angazia UDA katika eneo ama uliokuwa mkoa wa Magharibi? Asante Aibu. Eh, hata nikitazama mzuri naona kijana kijana yetu Clefas Malala hapo. Hmm. Unajua Aibu, I think siasa mimi napenda siasa kwenye naenda kwa sababu sasa vijana ndio sasa tunawekwa mbele. -hmm. Lakini tukiwekwa mbele <laughs> lazima wanasiasa wajue hii maneno ya use and dump ile ya, ya Raila Amolo Odinga tumeondokea hiyo. Sasa tuko na mgogoro Jubilee mimi but, kumbe kumbe wakati mwingine ukiona kitu inafanyika inafanyika na sababu. Unakumbuka wakati wakuu kwenye chama cha Ford Kenya aibu Uh -huh. Mimi nilikuwa hapo kabisa kwenye mstari wa mbele kabisa. Hawa jamaa wakuu walitusumbua lakini baadaye ikakuja na mwenye alikuwa anasimamia kuu yote, mwenye alikuwa anafandi kuu yote ni former president ambaye leo hii <laughs> nimeona tia gazi akiuma tia gazi Nairobi. That is the man. So nafaa ujue ukisukuma mwenzako ukikata mti inafaa ujue unakata mti umesimamia huo mti au umeshika huo mti. So unaweza kata mti kumbe umesimama kwenye mti. Sisi tulipigwa vitu tulipigana vita zetu tukashinda mzuri tukamalizana na hiyo chama sasa iko bado kwa mikono ya Papa wa Roma bado sisi ndio bado tuko hapo kwenye chama cha Ford Kenya. Ukiangalia Jubilee leo una aibu ni aibu. Ni aibu former president bado still ako na interest ya kupigania chama really? ni nini anataka bado ni kijana <laughs> haya matamshi ndio alikuwa yake tukia haya matamshi ndio yule mzee Friends atuna alikuwa anayaleta hiyo wakati <laughs> alijaribu kuongea huyu mzee na mimi mimi juzi nilikuwa naulizana vijana wenzangu <laughs> unajua former president angejua baada angali kijana 2013 angeajia mwenzake angeajia daktari angeajia William Ruto kwanza akimbie. Hii angemwachia kwanza akuwe rais, alafu yeye akuwe namba 2. Mm -hmm. 2017 William Ruto akuwe rais, yeye akuwe namba 2. Alafu tu sasa kama kama former president angejua sasa baada angali kijana. Sasa sasa hivi tungekuwa tumempigania. Sasa yeye ndiye angekuwa rais. Lakini shwari, uko na pension, uko na uko na privileges za former president. Una nini unataka tena street? Chama uko na interest gani kwa chama? Hiyo ni aibu anajiletea. Nimeona hawa jamaa vijana wetu wa bunge la wananchi mhm. wakati wa, wa former president akikuja kutetea Jubilee huko na, na mheshimiwa Kioni Jeremiah Kioni <laughs> niliona Kaucho kina Kaucho ndio wako hapo karibu sana <laughs> na Uhuru Kenyatta, nikasema hey, leo siasa imebadilika, <laughs> lakini kumbe mimi nashukuru tu venye siasa inaenda mm -hmm. lakini lazima tujue hata kama siasa imechukua huo mwelekeo, wananchi, ule mwananchi wa chini tumbo yake haina chakula ameshindwa kulipa rent. So kama kama wewe uko na pension yako kama president, heshimu pia wananchi ambao walikuchagua. Si Ukae tu ama utoke hapo, wewe uko na nyumba huko US. Toka enda US ukae. Ambia ita mzee, ambia mzee, mzee hii miaka tumekuwa nayo tuko na pension. Twende tukae mahali tu tukule polepole. Bure huyu kijana ambaye ako kwenye uongozi William Ruto, huyu kijana hatakubali. Haezi kubali wazee retirees wakimletea kisungumkuti haibukonyeze na yeye anapanga serikali mzuri mhm. juzi mnaona venye anafanya reshuffle zake mzuri analeta vijana wenye wanafanya kazi tunataka kazi ifanywe tunataka wananchi ametembea launch hizi project sasa utakuwaje kakamega una launch barabara na mtu akostuti anasema hausi launch ya barabara aje sasa aibu na mtu mwenye anasema ni mtu ambaye wewe umekuwa kijana wa mkono wake mhm. hapana mm hatuwezi kubaliana so jubilee wache iendelee mwenendo mimi kama kama acting kama SG wanajua ni Mheshimiwa Kanini Gega. Sasa Jeremiah Kioni, unajua ni aibu aibu. Wewe una kazi, Jeremiah Kioni. Mimi hata ningekuwa rais niachie na watu waendelee kupiga kelele kwa sababu Jeremiah Kioni amekuwa mbunge akaenda kufanya akaanguka tena. So mheshimiwa mheshimiwa ambaye ni party leader na party leader alisizi kuwa party leader wakati alikuwa alikuwa alikuwa party leader akiwa rais. Wakati ameretire 6 months kaisha, yeye afai kuenda kuwa tena party leader. So hiyo chama labda ni partless. Yeye ni acting tu. Nafaa wachukue party leader mwingine lakini maneno ya Jubilee kae au Jubilee ndio walikuwa mstari wa mbele kupiga sisi Ford Kenya, lakini leo hao ndio sasa wako hapo, wacha wakutane na hiyo moto yao, na serikali iko gangari. Sisi watu wa Kenya kwanza tuko tayari. Mtu ambaye anasumbua chama bora hapo, wakati wanasumbua sumbua hapo, wasijaribu kuharibu mali ya watu. Na ndio ukiangalia hii estate yetu mzima, investors wanaishi hapo, wafanyabiashara wanaishi hapo uta, rais mzima utaendaje pale kupigia watu kelele wamekaa kwa manyumba yao? Mtu akitoka akifungua mlango hivi anaona rais hata hajanawa uso, anaangalia angalia, ni aibu. Lazima former president apewe heshima yake, aende nyumbani akae, angojee retirement yake polepole, akule polepole. Tunamheshimu. Maneno ya ODM Western, sisi maneno ya ODM tuko tunamalizana nayo completely. ODM tuko nayo miaka tatu, miaka tutakuwa tumemalizana aibu na maneno ya ODM. Huku yote itakuwa tu ni Kenya kwanza kuanzia Kakamega Viga, Busia, Bungoma, Trans tunaenda tunataja sana maeneo ya Kakamega, Viga, Busia. Mm. Lakini ikumbukwe kwamba ni ngome nzito ya Raila Amolo Sio ngome nzito ya Raila Amolo Busia, Kakamega. Hapo siwezi nikakubaliana na wewe Aibu hata ukienda sasa hivi Kakamega bado eh, ODM inarindima, Busia hakuna hivyo. Aibu mzee, unaona tofauti na Bungoma tu na hakuna aibu mzee. <laughs> Mimi nimekuambia kuna watu ambao wame, wamefika political menopause, unaona ukiangalia kweli yeye ndio, lakini akona nani mwingine 2027 mwenye atakuja kuuza sera za ODM? Ana sisi leo tuko na Cleophas Malala, huyu kijana wetu Cleo wa mwenye, tumepewa, mwenye amepewa SG ya UDA Kakamega hapa aibu mpatie miaka ngapi? Tatu tu, hata tatu ni mingi, mbili. Mhm. Hiyo uh -huh. ODM hakuna Fernandez Baraza hako na option, aingie Ford Kenya mpio, akuje Ford Kenya haraka haraka, ama aende UDA ndio apite hiyo hiyo kiti ya hapa Kakamega. Hakuna aibu, watu wamechoka. Leo hii unaona wabunge wabunge wenyewe Emmanuel Wangwe of all the people Ungeona Emmanuel Wangwe anaongea maneno ya president ya, ya development agenda. Leo hii Emmanuel Wangwe ambaye amekuwa huko kabisa minority, yeye leo anasimama aibu, anaongea anasema maneno ya kubeba sufuria kwa kichwa, atumechoka ah, tuna tuna tusahi mwelekeo wetu ni huu of all the people. So unaniambia aibu ODM gani iko iko hapa Kakamega? Ibo bado. Ah, hakuna ah, aibu. Wacha tupatie tu muda kwa sababu oh, anyway mtu anahofia kwa sababu uh -huh constitution haiwezi mruhusu political parties act haiwezi mruhusu mhm. ku -hmm. that to hawking that nini lakini tunawajua tu already wamejipanga wameenda wamekuja kwa serikali wana support serikali with time utaona watu wakianza kushift they will shift kwa sababu hatuwezi kukubali haya mzee endelee kudanganya watu sisi huku ndio tulibeba Sami wacha nikuambie kitu uh, Cleophas Malala ametokea jimbo la Kakamega ashakuwa senator wa kaunti ya Kakamega sasa hivi unapozungumza uh, jinsi ulivyosema kwamba ni SG wa chama cha UDA na alihudumu pia wakati mmoja alikuwa uh, mwanachama sugu sana wa chama cha ODM akiwa uh, katika gatuzi la Kakamega lile eh, kabla ingie ANC. Sasa hivi yuko UDA, lakini uh, ukiweza kuangazia kidogo historia ya hizi kaunti mwenzangu, ni kama uh, uzungumzie kuhusu hii kaunti ya Bungoma na useme kwamba kukitoa chama cha Ford Kenya. Hivyo ndivyo ilivyo chama cha ODM kaunti ya Kakamega, ni vigumu sana kuweza kufinaliza. Ndugu yangu, mimi hapo sikubaliani na wewe kwa sababu <laughs> mimi hapo sikubaliani na wewe. Kinara wa ODM anatoka kisu, anatoka Siaya <laughs> na watu Kakamega wameona aibu. Na unajua Cleophas Malala angekuwa gavana leo Kakamega, leo angekuwa gavana, lakini kwa sababu serikali ilichora Unajua serikali iliyokuwa ilimchorea kabisa, IB eh, eh, ilimchora na hesabu ikaingia. Unajua zile kura za Kakamega asingekuwa postponed. Cleophas Semalala angekuwa gavana. Na yeye ndiye alikuwa tu hesabu pekee. Kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa kwa nyumba anaenda kupiga kura hiyo siku. Alikuwa aenda apigie President Ruto alafu apigie Cleophas Malala ama apigie Raila Amolo Odinga alafu kura ya, ya governor apigie Cleo, lakini huyo mtu hakuenda kupiga kura. Rating za mwisho to the election Cleophas Malala alikuwa juu, he was almost 80% nani alikuwa huku chini. Nani eh, Fernandez. Lakini sasa wakachora wakasema hapa, alafu huko na Mombasa, wakachora wakasema hapa Kakamega ndio tucheze, wakasongeza waka, waka, waka, waka hizo kura mbele. Wakati wanasongeza mbele kuna watu ambao hawakuenda kupiga kura aibu. So mimi niko na uhakika Kakamega sio ya ODM bwana. Hiyo sahau. Hiyo sahau kabisa Kakamega sio ya ODM. Ni kwa saa hii tu. <laughs> lakini wakati unakuja kama governor Kakamega atakuwa either wa UDA ama wa Ford Kenya. Mm -hmm. I want to assure you that na possibly anaweza kuwa wa Ford Kenya. Mimi ni Kakamega. Kaunti ah, ya Kakamega. Mwenzangu Sami Juma, fanya utafiti wa kutosha kuhusiana na kaunti ya Kakamega, ya Kakamega na Busia, hizo kaunti mbili alafu utaniambia siku nyingine. Hizo ni ngome nzito. Nimekueleza tu vizuri kwamba umetokea kule Cleophas Malala. Uh, tungoje miaka mitatu ijayo na tutaangalia umaarufu wa chama cha UDA kaunti ya Kakamega ambapo ametokea Malala. Asante Aibu, wacha tungoje tuone, kwa sababu hao tu watu naongelea leo hii. Cleophas Malala ndiye angekuwa governor na alikuwa ANC na tuko <laughs> tuko Kenya kwanza mhm. na Kenya kwanza ndio bado yuko kwa serikali na ndio huyo kijana bado ndiye amepewa kama SG. Mhm. Aibu, kifuatilia mzuri, huyo kijana anakuanga na hesabu mzuri kidogo alikuwa venye umesema akiuto akitoka shule akitoka campus akaanza akasumbua sumbua kidogo akiwa ODM baada akatoka akarealize hapa sitafaulu mhm. akaenda UNC amekuwa MCA akatoka MCA from from the, from the scratch huyo kijana kutoka MCA ameenda amekuwa senator mhm. akiwa senator akacheza akacheza akacheza kadi zake mzuri akaona alikuwa NCA akaruka kidogo akacheza pande yote baadaye akakuwa na msimamo kwenye NCA wakati alikuwa na msimamo ya NC ndio hiyo sasa vitu zikaenda enda kidogo zikaenda enda kidogo awange kanzo li kura ya tarehe tisa hii huyu jamaa angekuwa governor alafu sasa tena unaona venye akanachora mzuri sasa bado ni SD wa UDA so huyo kijana mimi najua anachora vitu zake mzuri na hii hesabu yenye ametoa ya, ya, ya SG anaenda kubadilisha Kakamega liwe liwalo lazima Kakamega Busia Trans itabadilika. Trans tunajua ni afford Kenya. Tulitelesa kidogo tu mheshimiwa anatembea gavana akuje chama mbio mbio bwana, tunataka kutengeneza hii Western yote, Japo heshima zibaki. DAP ilikuja kakithiri sana kule, DAP haija kidiri Nzoia tofauti DAP. hatukatae, utofauti ulikuwa kidogo, lakini wewe umeona State House, alienda State House akasema mimi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na mimi niko sahihi na Kenya Kwanza, niko kwa serikali, tunafanya kazi kwa serikali kwa serikali, na hiyo ndio ajenda ya serikali. Kwani wewe unafikiria? Ndio nimekwambia aibu, kiangalia presses mingi za mheshimiwa former premier mm -hmm. akiongea hana mtu hapo. Wale watu wako na wao ni wadai hati kina Milo Odhiambo, mbunge wa huko mwenye amekuwa mbunge more than 20 years, bado sasa ni mbunge. Hao ndio wanajua mzee akisema tu ODM Nyanza unapita, lakini hapa sisi siasa imebadilika Western mm -hmm. na mhm. with the time pia mjalo mwenye ako Kisumu, mwenye ako Siaya ni Mkenya, atafika mahali aseme hapana bwana, hatutatumiwa hivi mpaka lini? Pia yeye ata at least aweke msimamo. Wewe aibu nikuulize ndugu yangu, governor wa Kakamega ni, ni Fernandez wa ODM. Umeona maandamano wapi Kakamega hii? Watu wame, wame, wame, watu pia wamejiita mkutano, wamesema hapana bwana, mimi sitafanya maandamano, na mwenye ananiambia nifanye maandamano ako na pension na mimi nimefunga duka yangu tunafanya maandamano. Hapana. Mm -hmm. Watu hawataki maandamano. Watu wanataka wafanye biashara. Kazi hakuna, kazi imeisha. President anajaribu kuchora mbinu ya ku create job opportunities, lakini kuna mtu anaenda street anajaribu kufukuza investors. Sababu hautaniambia ati investor atakuja hapa Bungoma ajenge go down hapa afungue kampuni kama leo maandamano iko hapa town, haezi anaogopa, anajua hawa wenye wanafanya maandamano kuna watu wako na mbinu tofauti, mhm. atakuja kuharibu kazi. Mhm. Yeah. Tuzungumzie kidogo uh, umaarufu wa vyama vya Ford Kenya na chama cha ANC. Iwapo uh, chama cha UDA kitaweza kupata uungwaji mkono zaidi katika eneo la magharibi, inazungumzia kaunti za Busia Eh, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Vihiga, kaunti hii ya Bungoma vilevile vile, na kaunti ya Trans Nzoia. Iwapo hivi vyama uh, uh, ama hichi chama cha UDA kitapata uungwaji mkono zaidi, unahisi kutakuwa na athari zipi katika vyama uh, kutokea mkoa huo magharibi? Nazungumzia chama cha Ford Kenya na chama cha ANC. Aibu sisi, sisi kama vijana hata tuangalie sana sisi, mimi kwenye moja like, kama mmoja wa food atuangalie 2027 sisi tunaangalia 2032 tunafanya kazi kwa ukaribu sana na Rais William Ruto hata ukifuatilia kila kitu tunafanya, ukiangalia kwa mgongo yake kuna Musalia Mudavadi kwa mgongo ya rais ama ama Moses Maskawetangula tunaangalia mbele, tunataka 2027 sisi tuna support rais. President aendelee amalize tamu yake ya miaka kumi, alafu ingine asijaribu kusema wache uwanja tumenyane 2023 kifika, 2032 kifika aseme basi mimi aweke tu mkono kwa mtu wetu aseme kama ni kijana yenu Moses Masikio Tangula ndio huyu huyo ndio anafaa kuwa rais na sisi kama watu wa 40 tunasema Wetandi atatosha tu hiyo wakati kifika. Lakini tuko na vijana wawili hapo watakaa kwenye meza moja waongee, wasikizane, waseme nani anaenda mbele. Lakini sio hata nyinyi mkiangalia mtu ambaye ako na msimamo mzuri nyinyi mnamjua. Tu UDA kupata umaarufu Western Region atukatai. Tunafanya ni mrengo mmoja. Mhm. So kama like kwa mfano ni aibu kuniuliza mimi leo niko Ford Kenya. Mhm. Cleophas Malala yuko UDA. Mhm. Cleophas Malala ni kama ndugu yangu, mbona nimtupie mawe? Na ajenda ila zile ambazo analeta hapa zinafanana na Ford Kenya. Lakini utakubaliana nami kwamba iwapo UDA itapata ungwaji mkono zaidi, ina maana kwamba hivi vyama uh, eh, vya matanzu ndani ya muungano wa Kenya Kwanza uh, kutokea SWA eneo la magharibi, chama cha ANC na chama cha Ford Kenya vitaenda kuathirika kwa njia moja ama nyingine kuweza kupoteza ama kupoteza wafuasi wale e, wakati ambapo UDA inapata uungwaji? I, I think hapo hapo hilo swali si swali ngumu sana. Ningependa kusema hivi. Cleophas Malala unajua rais alikuwa na hesabu. Unajua kumchukua kijana kama Cleophas Malala aibu. Sikatai usiposimama mzuri huyo kijana sasa. Alafu ukiangalia sahihi Kwenye rais anakanyaga kilewa hapo. Unajua kilewa anafanya hesabu sana. Kwenye rais yako ako hapo. So you can imagine president amekuwa Kakamega, kilewa amekuwa Kakamega. President akikuja Bungoma kilewa atakuwa. Tranzoya kilewa atakuwa. Na ile mtu tu ambaye ako na opportunity ya kufanya siasa saa ni Cleophas Malala. So ukikumbuka sana wakati nilikuwa hapa siku moja na wewe, nilisema sisi kama Ford Kenya kama ANC tunafaa tupate kijana yule ambaye ako free, ambaye anaweza pia tembea kuuza sera za chama. Juzi tulikuwa na election, uliona neki wakachagua mheshimiwa John Mrumba, John Mrumba Chikati. Mhm. Nilikubaliana nayo. Mimi ni mmoja wa vijana ambaye nilikuwa hapa nikasema congratulations to mheshimiwa John Mrumba Chikati. Mhm. Anafaa kuwe na vijana full soldiers because kuuza sera za chama sio kwenda tu Nairobi na kwenda huko, hapana. Lazima tuwe na hapa kwa tuko, wetu leo tukuwa tumekaa wame, wame, wamefanya hesabu ya grassroots mobilization, grassroots recruitment uh mhm. -huh. waingize watu kwa chama Bungoma hii yote, wa make sure tusikue na hii maneno ya madoadoa, waende Trans wafanye the same, waende Busia, waende Kakamega na ndio ndio, it is exactly what UDA is doing. Mm -hmm. UDA wanatembea wanatembea umuhimu, so mimi nangojea sana SG wangu wa Tongaren aweke hiyo plan, aweke hiyo plan, achore, aite watu, awaambie bwana, tunaenda hivi, tunaenda hivi, tunaenda hivi kwa venye Cleophas ana, Cleophas anafanya ukaunda Cleophas Malala, inafaa mtu ambaye anaweza, inafaa mtu ambaye anatembea na yeye karibu, inafaa kila siku mtu unasikia mtu anataja anataja Ford Kenya kila siku, unafaa hii miaka tano hii yenye tuko ndani, hii miaka tatu hii, inafaa tukue na mtu ako anaongelea party inafaa tukuwe na mtu Bumula, inafaa tukuwe na mtu Trans Nzoia, inafaa tukuwe na mtu Busia, inafaa tukuwe na mtu Kakamega. Mpaka leo hii ukienda Kakamega, maybe tukiangalia leadership ya ANC mm -hmm. au tuangalie leadership ya Ford Kenya mm -hmm. ni nani yako pale ambaye anaongelea chama mm -hmm. lazima pia tuangalie na ni nani na akona capacity gani, ataweza ama ataweza Uh mhm. -huh. chama pia inafaa iangalie imeweka mikakati zipi za kujaribu ya kwamba 2027 tukue na mbunge Mount Elgon, at least tupate Mount Elgon mbunge mmoja wa Ford Kenya tupate tuanzwe kama wabunge watano ama wabunge wanne. Hiyo ndio pia sisi tunaomba na tunaangalia. Tunajua Chikati atakaa chini ataweza. Lakini lazima unajua sasa Chikati akikuja kufanya maneno ya chama pia anafaa yeye anajua yeye ni mbunge wapi Tongaren. Lazima lazima balance hizo vitu zote. So na, lazima atafute full soldiers, full soldiers wa kumsaidia hiyo kazi. Bure hiyo kazi maybe inaweza kusumbua baadaye. Lakini Clovis Malala wakati kanatembea tembea huku, unajua anaendelea ku recruit kwa sababu yeye hana ofisi ya, ku, ya kuenda hapo ya kusema mimi ndio senator, mimi ndio governor mimi ndio MP. Mhm. Yeye kazi yake tu ni moja, ni UDA ni kuuza manifesto ya chama ya president na zile kazi za president anafanya ndio kazi ya Malala. Lazima tu make sure, lakini sisi hatuwezi tukatupania mawe. Mhm. sasa hivi tunafanyia kazi kwa umoja, pamoja. Nikiona Cleophas Malala ni ndugu yangu, nikiona Mheshimiwa Omboko Milemba ambaye ni SG wa ANC, wote hao sasa ni ndugu zetu na dada zetu. tutakubali kwa sababu unajua tukijaribu kuweka migawanyiko watu watasema hawa watu ni kama wako maandamano na sisi sisi tuko kwa serikali. <laughs> E, na saa hii si wakati wa kupiga siasa ya vyama, saa hii ni wakati wa kuchapa kazi kwanza. Mm -hmm. Yeah. Asante. Naona kidogo muda wetu unatupa kisogo. Uh, kuna swala ambalo ningelipenda uzungumzie japo kidogo tu, tukimalizia katika utendakazi wa mama Catherine Wambilianga. Pamekuwepo na swala la kukithiri kwa mimba uh, za mapema katika gatuzi la Bungoma. Tunapozungumzia mimba za mapema basi mama akiwa pale e, e, moja kwa moja ni ishara kwamba e, wakati mwingi anapigania watoto ama jinsia ya watoto wa kike katika gatuzi la Bungoma. Labda umetokea katika afisi, afis ile mwenzangu Samuel Juma, labda mama ameweka mipango ipi kuhakikisha kwamba hivi visa vya mimba za mapema katika gatuzi la Bungoma zinaweza kupungua na kurejea, kurejea chini? Asante Aibu. Kwanza mama tangu apigiwe kura 2017 twende twende mpaka saa hizi mhm. kuna mikakati mama alikuwa ameweka. Kuna ukiangalia Ndengela, ukipita pale kwa ofisi zetu za Ndengela utapata kuna ofisi hapo block kubwa ya gender based violence mhm. ilikuwa inafanya kazi, tulikuwa tunasaidia watoto tunawa, kuna mtoto mwenye kwanza lazima tu mtu ambaye amefanya lile tendo ashikwe, apelekwe kotini na familia ipate haki, haki, haki yao. Lakini still aibu hiyo kitu ilikuwa inasumbua kidogo kwa sababu mama alikuwa ni mkono wake mmoja tu ndio alikuwa anafanya hiyo kazi. Mm -hmm. But tunashukuru county government ya Bungoma kiongozwa na governor Lusaka. I think uh, imekuwa last month mliona aibu. Finland government walikuja. Mm Mheshimiwa Lusaka kasaini memorandum na waziri Aisha Juma wakiwa na mama county so they have chipped in wanaenda kutusaidia hiyo sasa hiyo risk center yetu inaenda kurun wamewapatia 700 million ilikuwa launched hapa nini nini hiyo ikisainiwa MOU. So I think in the next like one year mm -hmm. mama sasa kazi yake inaenda kuwa smooth kabisa. So, so I, I think 2027 hatutakuwa na excuse yeyote. Mm -hmm. Mama sai nafaa sasa hakuna excuse sababu pesa iko imekuja imetoka Finland iko kwa ofisi ya governor hapa inaraniwa na kwa sababu ile MOU ilikuwa between the ground government and the national government and, and the office ya mama. Mm -hmm. So saizi kama pesa ziko inafaa hiyo health hiyo hiyo hiyo block ya rescue center mm -hmm. one madaktari wakuwe pale wakuwe secondary kutoka kwa county government wakuje pale wafanyikazi wakuje pale wasaidie watu wetu wa Bungoma. Hiyo ndio ndio agenda ya mama kwa sababu saizi kama tungeomba kama unajua uko na mtoto ama mtu yeyote ambaye ameujumiwa ame ama mtu yote ambaye amepitia piga simu, enda police report, msinyamazie. Unajua aibu hizi vitu zina increase wakati mtoto kwa nyumba amefanyiwa kitu kama hiyo, alafu mzazi mm. wana wanakaa pamoja na familia yule nyingine ambaye amefanya hivyo, wanasikizana then wana cover up hiyo hiyo kitu. So mtoto unakuja baadaye, mtoto anaumia after some years, mtoto wa 14 years mm. unapata ame labda amepewa mimba mimba ya mapema, alafu unapata huyo mtoto kufikia eight, kufikia 14 years 15 years ndio anajifungua mm -hmm. so huyu mtoto kwanza masomo yake yameharibika maisha yake yameharibika mm -hmm. itakuwa imechangiwa kwanza na familia so tungeomba wazazi wenyewe kama mzazi wewe umelelewa na mzazi wako shule umefikishwa hapo umefikishwa umepelekwa shule mbona pia wewe usiangalie huyo mtoto msichana ambaye anaweza fika ambaye ukimsaidia asome ukiangalia maisha yake pia atakuwa mtu wa maana kwenye maisha yako so mimi ningeomba wazazi kwanza wazazi wenyewe kando na ofisi yeyote ya gender based violence ama sekta yote ya serikali, mzazi mwenyewe kwanza achukue achukue ikue one of the nini duties zake na roles zake ya ku make sure huyo mtoto msichana ameangaliwa, mtoto asome. Alafu ningependa kuambia watoto wasichana pia na wale vijana ambao wanafanya hizo vitu, kuna wakati pia mtakuja kuregret because kama una, una, unaweza ona mtoto msichana labda, unajua siku hizi watoto, hii disco matanga hii imeleta shida mingi sana mm -hmm mbona uende kwa disco matanga usiku? Mm -hmm. Juzi tulikuwa na kesi hapa Bumula kabla ward, watoto watatu walikuwa raped usiku mm -hmm. wa matanga. Mm -hmm. Watoto wat, wat, watatu kwa ni kijiji kimoja. Hiyo kesi kwa hapa polisi, police station, na jamaa walishikwa. Huyo mtoto mtoto wa kwanza alikuwa na 10 years, mwingine alikuwa na 11 years. The same age tu. Alafu watu, watu wenye walifanya hicho kitendo ni watu wanajulikana kwenye kijiji, watu wakubwa, wazee unaona kwa sababu aliteka advantage ya watoto kwa matanga ile disco matanga watoto wana dance alafu wana take that so hao watoto wakachukuliwa watoto waliharibiwa sana Ibra kaletwa hapo hospitali at wengi wametibiwa at least they are recovering up lakini tunafuatilia hiyo kesi iko kotini so tunatungeomba at least kama kuna kitu yoyote piga simu uh mhm. -huh. usikue kunyamazia sema ndio at least kama ofisi tuko huku tusikie uh mhm. -huh. tuko na gari yetu ya GBV iko in case of anything wataamkia hiyo gari inakuja kwa ground tunaitumia kiwa hata sisi tutafika kwenye kwenye utasema tutafika to make sure mtoto huyo amepata haki yake mhm. yeah. Asante. Labda tukimaliza, jambo la mwisho kwa Mkenya ambaye anakutizama sasa hivi, mwenzangu Samuel Juma. Uh, ningependa ku, kuambia vijana wenzangu na Wakenya kwa jumla, sababu ngoma na kwenye mimi nimezaliwa Tongaren. Sasa ni wakati wa wa kupalilia mahindi. Mbolea mzazi mjitume nyinyi wenyewe wazazi, kando na serikali kupatia mbolea kidogo, wewe pia lazima ujitume. Vijana wenzangu, twende kwa mashamba. Hii maneno ya demonstration ya wachana na kusikiza maneno ya mzee mzee ako na kitu kidogo, sisi hatuna kitu, tujitume sisi wenyewe, tutafute kitu kidogo tuanze ka biashara kidogo, ila ambayo tutajisimamia sisi wenyewe kama vijana, kwa sababu maisha ya baadaye pia sisi tutakuwa na familia. Maisha ya baadaye itatuangalia wewe baada ya mimi, mimi kuwa kijana, pia mimi hapo mbele nitakuwa baba, nitakuwa mama, nitakuwa babu, so hawa watoto pia watanitegemea mimi. So pia sisi sasa kama vijana tujitume kwa mashamba, alafu tusijaribu, tusikubali kutumika na wanasiasa. Wanasiasa sasa tumewajua. Ukishajua mwanasiasa ambao unafanya naye kazi, wewe unaanza kuchora line. Siasa tuondokee vijana kama mtu unajua huyu mtu atanitumia. Nimekuwa na vijana aibu, imekuwa jana nilikuwa hapa Kanduni. Vijana wengi aibu wakiongea unasikia mpaka unasikia uchungu kwa roho yako, sababu wanasema kama hii ndio tutaendelea, hapana. Na unajua sahi kama kuna watu ambao wanafaa wafanye uamuzi ni vijana. Kuna empowerment program iko kwa, kwa sababu wanasema wamesupport wanasiasa kwa muda mrefu, but baada ya kumsupport wanasiasa naona amefika level nyingine. So at least wanasiasa wetu mimi nawaomba zile pesa zimekuja za development, hizo pesa kwanza at least wapatie vijana kibao mbele. Mm Wacha hao vijana kwanza wa form groups. Form groups muende mregister group yenu, mlete certificate, mlete proposal kwa maofisi kama ofisi yetu hapo ya Ndengelwa, muende kwa governor hapo. Awapatie hata kama ni 1100. Anza biashara tu ya group hapo, mjisaidie nyinyi wenyewe okay, mkianza biashara ya groups ama ya kununua kama mbuzi ama kununua tent you, you hire those tents and seats at least kila mtu alafu end month mnapata kila mtu anaweza pewa kama mkikaa kama group mnapewa 3000 4000 5000 unaweza anza wewe mwenyewe uanze biashara yako kidogo ujisimamie kama kijana ndio baadaye ukitafuta mtoto ya wenyewe msichana ya wenyewe asikuje kwa nyumba kuanza kuhangaika kwa sababu maisha sasa hivi imeharibika au utategemea mzazi <laughs> na mzazi anataka kutegemea kijana alafu kama umefanya form 4 kuna tashari sahii colleges, usikae kwa nyumba uh -huh. tembea kwa maofisi, enda ufanye tu course hata kidogo. sahi bila masomo hai hatuwezi tukaenda mahali popote uh -huh. tuende tutafute, tuende kwa mashule. sahi kuna hii polytechnics ziko Rais ndiye aleta hizi vitu na baada anaendelea kusukuma kuzileta. Tuende tufanye hizo courses. Unajua aibu, naonanga ni aibu kama kijana like mzazi amekupeleka shule alafu umekaa uh -huh. kwa boma unaangalia na mzazi. Unajua mzazi hawezi kuambia ondoka hapo uende, hapana umetoka university umekaa 5 years mzazi amekaramika bado umekuja kwa homa kuangalia na mzazi mzazi hawezi kuambia ondoka kijana kama kijana ambaye unajielewa mm -hmm. jitume toka tu jitume tuko na marafiki wenye tulikuwa tumesoma alafu tusiharibu urafiki mm -hmm. marafiki wale ambao tumekaa na wao in campuses in colleges in high school marafiki zetu kuna wale ambao wamefanikiwa na wale ambao hawajafanikiwa. Huo urafiki wetu ndio utafanya pia tutembee mahali tupate kazi. Hatutangojea kazi ya county government peke yake hatutangojea kazi ya national government peke yake. Kuna wafanyabiashara wanafanya kazi, wako na biashara ya kuajiri. Tujitume sisi wenyewe, at least tukishajituma sisi wenyewe, mtu akikupata mbele kama unakimbia aibu atakushika mkono. Hilo tu ndio jambo langu la mwisho aibu, ningependa kuambia vijana wenzangu wajitume, wasilie sana, wasingojee kupewa. Yeah. Asante mtazamaji, shukrani za dhati kwako zaidi kuweza kutupa macho, kutupa sikio, kufuatilia gumzo la siku ndani ya West TV staftahi moja kwa moja. Shukrani za dhati kutoka kwetu West TV. Asante vilevile mwelekezi wetu Kelvin Kibete, nimekuwa naye mgeni wangu studio Samuel Juma mwa, uh, niseme kwamba kijana mwakilishi katika mmoja wa viongozi katika chama cha Ford Kenya, mwanasiasa na mchambuzi katika masuala ya siasa langu jina ni Ayubu Nyongesa. Mchana mwema. This is along the streets. Hey. Hey.